ça, ça inhibe et ça ne pousse pas à être curieux mais on فماش كان فيسبوك ما فماش كان الشارع في تونس وما فما كان حتى شيء تنجم تقعد بينك وبين روحك وتثقف روحك معناتها l'outil qu'on a aujourd'hui qui est internet et qui est à la disposition de la plupart d'entre nous euh, c'est un outil magique qui nous permet d'apprendre tous les jours نحن tous les matins on a des sites اللي ندخلوا لهم باش نتعلموا حاجات جدد معنا معناها فما عباد كيفنا في العالم مجمع اللي قاعده ت communiquer بين بعضها sur sur des plateformes autres que Facebook في في des sites autres que اللي نعرفوهم احنا نتاع الفازات نتاع شنيا ولا les forums راهو بو امبورت شنو هي لي زورينتاسيون نتاعك نو تلقى اون كوميونيتي في العالم اللي تنجم تغذيك باللي زانفورماسيون وتغذيك بالمعلومات اللي حاجتك بها في الاورينتاسيون هذيك فو جوست شيرشي انا شنو نحب نولي وانا شنو نحب نعمل في حياتي وهذه سي اون كيستيون كو chacun d'entre vous doit se poser là. On a tous un objectif. Ce n'est pas l'argent, euh, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la golf, ce n'est pas, ce n'est pas Redoma, c'est pas un objectif. Bien sûr. كيس كون فيغ <clears throat> اه فما عباد اليوم بداوا خاطرهم صغار وعملوا زهرة لهم خاطرهم في كاليفورنيا ولا شنو c'est pas une raison de ne pas essayer فما عباد زاد توانسه اللي جربوا ما جربوش وهما صغار فما اللي جربوا عمره 30 سنه فما اللي جربوا عمره 50 سنه فما اللي جربوا عمره 60 سنه وخاطر et pas forcément كلهم ولاد فلان وانا عندهم فلوس C'est une force de volonté, c'est une idée à laquelle on croit et c'est une persistance. أنا نحب نوصل نوصل الفكرة نتاعي ونوصل ال projet نتاعي. bien sûr زاد يلزم نعرفوا نطيحوا ونقوموا هذا أهم حاجة. معناها أهم حاجة في هذا الكل il faut rester curieux. يلزمك تبدا جيعان للأفكار وجيعان للمعلومات كل يوم. وكهو. كما كما la commission اللي عندنا ديما فوالا خذ الجروب اسمع شو معنا هنا مع مع مع السبيكر سي بلي باغ ici pour la petite